Ko'pchilikka ma'lum Surxon Cotton Tekstil Klaster mas'uliyat cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-avgustdagi Surxondaryo viloyatida zamonaviy agrosanoat klasterlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 534-sonli qarori bilan Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida chet el investitsiyasi ishtirokida tashkil etilgan. Qarorga asosan 24300 gektar yer maydoni tuman yer zaxiralari fondiga olinib, klaster hisobiga o'tkazilib berilgan ammo hozirgi kunda ayrim sobiq fermer xo'jaliklari tomonidan umumiy maydoni 2400 gektar bo'lgan yer da'vo qilinyapti bir necha marotaba qonuniy javob berilishiga o'nlab rasmiy munosabatlar bildirilishiga qaramay nizo yana avj oldirilyapti endi e, qiziriq tumanida e, vazirlar mahkamasining qarori chiqqan ya'ni mana shu yerlarni e, zaxiradagi yerlarni klasterga olib berish bo'yicha hozirgi kunda bular o'sha e, e, yerlarni olib ishlayapti e, endi 14 ta fermer bo'yicha ham bular bilan endi ko'p o'rtada gaplashib muhokama qilganmiz ya'ni klaster bilan birgalikda shartnoma tuzib ishlash bo'yicha taklif berilgan lekin bular hozirgi kunga ko'nmayapti endi tushuntirib aytyapmiz bularga endi o'zicha hozir endi почти mana 2 yildan buyon hech qanaqa reja taqsimotsiz razmeshinasiz o'zlari ekin tekin qilib yuribdi fermerlar ham endi kelib birgalikda ishlashni tashkillashtiradigan bo'ladigan bo'lsa menimcha hech qanday muammo yo'q endi ish o'rinlari bo'yicha ham hozirgi kunda klasterimiz tomonidan e, to'rt yarim ming besh mingta ish o'rni yaratilgan Э, biz э, shu э, vaqtida fermer xo'jaligi bo'lganda yo hozirgi shu bitta ikkita yerda olib turgan mas'uliyati cheklangan jamiyat eksportyor qilaman degan tashkilotlarni biz o'sha shaxsini ko'targanimizda bor yo'g'i bir yuz yigirma yetti bir yuz o'ttiz to'rt gektarga bir ikkita uchtagacha ish o'rinni e, rasmiylashtirgan lekin bunday e, qaraydigan bo'lsangiz agar klaster tomonidan rasmiylashtirgan ish o'rinlar bo'ladigan bo'lsa bu to'rt yarim ming besh mingta bo'ladigan bo'lsa haqiqatdan qonuniy e, aholini ishga olib ularni solig'ini to'lab mana shu o'z to'lovlarini to'layapti kelajakda bular ham nafaqaga chiqqandan keyin o'zini e, nafaqa olishda ham qiyinchiliklar yuzaga kelmaydi shuni ham aytish kerakki qayd etilgan hukumat qarorini haqiqiy emas deb topish haqida 12 nafar fermer xo'jaligi rahbarlarining arizasi toshkent tumanlararo ma'muriy sudi tomonidan ko'rib chiqilib 2021 yil 2 dekabrda rad etilgan shuningdek mazkur sud qaroridan norozi bo'lib berilgan apellyatsiya shikoyati ham toshkent shahar ma'muriy sudining apellyatsiya hay'ati tomonidan 2022 yil fevral oyida rad etilgan hozirgi kunda biz da'vo kiritganmiz e, qumqo'rg'on tumanlararo sudiga e, ikki ming to'rt yuz gektar e, klasterga tegishli eng balbaniteti yuqori bo'lgan ekin yerlariga bular noqonuniy faoliyat ko'rsatib kelayotganligi va ularni majburiy tartibda bu yerlardan chiqarish haqida da'vo kiritganmiz xudo xohlasa yigirma to'rtinchi noyabr kuni ish ko'rib chiqiladi oxirgi etabi qoldi mana shundan keyin endi bu masalaga manimcha nuqta qo'yiladi chunki fermerlarni o'zi aytdi mana oxirgi sud bo'lyapti agar sud klasterni foydasiga ish chiqaradigan qaror chiqaradigan bo'lsa biz qo'limizni ko'tarib chiqib ketamiz deb mana surxon lochinini rahbari e, nima nortojo qulturayev e, hoji aka aytdilar yoki o'sha pardatrofni rahbari ham sud agar qaror chiqaradigan bo'lsa biz qo'limizni ko'tarib chiqishda biz ko'tarib chiqib keting deyayotganimiz yo'q bular ham shu yerni aholisi ular ham shu yerni fuqarosi shu yerda mehnat qilgan shu yerda ishlagan hozirgi kungacha ter to'kkan marhamat ishlasinlar kolxoz raisi bo'lib ishlaydimi agronom bo'lib ishlaydimi hammalari ko'pchiligi ularni ilmli nima odamlar marhamat ishlasinlar kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tezkor ichki ishlar fermerni mashinaga tiqib surxondaryo mafiyami mana isboti bilan video mavzusida video lavha tarqaldi unda 14 nafar fermer xo'jalik rahbarlari ma'muriy tartibda tuman ichki ishlar binosiga olib ketilganligi ularga 15 sutkadan qamoq jazosi berishmoqchi ekanligi iddao qilingan xo'sh aslida holat qanday bo'lgandi avvalosi u kishi tarqatgan ma'lumotlar bo'xtondan iborat man bemalol ayta olaman va bu gapimni ham berib kerak bo'lsa isbotlab ham beraman chunki bu voqealarda shaxsan man o'sha yerda qatnashganman o'zim bor edim buni qanday boshlandi nima bo'lganini bu birinchidan ikkinchidan qaysidir e, tasdiqlanmagan manbalar orqasida orqali e, ma'lumot tarqatishni o'zi manimcha bu qonunga xilof bo'lsa kerak ommaviy axborot vositalari haqida o'zbekiston respublikasini qonuni bor qonunga bo'ysunish unga rioya qilish uchun har bir fuqaro jumladan mana bu eminaxon degan e, jurnalist opamiz ham mas'ul u kishi ham u kishi ham har bir aytayotgan gapiga har bir keltirayotgan faktga javob berishi kerak tasdiqlanmagan ma'lumotni tarqatishni o'zi xalq orasiga qanaqadir bir ishonchsizlik yoki bir shov shuvga sabab bo'ladigan holatlarni man bu kishini maqsadini umuman tushunmadim beshinchi oktyabr kuni yigirma ikkinchi yilda u kishi kelgan edi bu yerdagi aholi bilan tanishdi rahmat u kishiga kelib hamma bilan tanishib gaplashib ikki tomonni ham eshitib ko'rdi nima uchun kechagi holat bo'yicha bizdan so'ramadi nima uchun kechagi holat bo'yicha shunaqa ekan o'n to'rtta fermer deb bu kishi aytyapti vaholanki u yerga o'n to'rtta fermerni o'zi yo'q edi u yerda bo'lgan voqea parda tropov fermer xo'jaligini rahbari olim tropov kelib traktorni ishlashiga qarshilik qilib e, vazirlar mahkamasini qarorini ijrosini ta'minlashga qarshilik qilganligi munosabati bilan uni ukasi qanaqadir bir nojo'ya harakat harakat qildida natijada ichki ishlar xodimlari ularni ogohlantirib turgan ediki noqonuniy harakat qilmanglar janjal bo'lmasin jamoat tartibi buzilmasin degan ma'noda ichki ishlar xodimi u yerda biror noqonuniy harakat qilgani yo'q ular to'liq qonunan harakat qildi lekin ularni qonuniy talablarga bular bo'ysunmaganligidan natijasida mana shu holat insident kelib chiqdi unda ham faqat parda turopov fermer xo'jaligini olim turopovni ukasi man ismini bilmayman o'sha yigitni tegishli ravishda hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ichki ishlar bo'limiga olib borildi uni orqasidan olimni o'zi e, o'sha militsiya xodimlari bilan birgalikda mashinasiga minib orqasidan ichki ishlar bo'limiga ketdi ikki kishi u yerga bordi tamom u yerga hech qanaqa o'n to'rt kishi borgan emas man butun mas'uliyat bilan bu narsani ayta olaman va uni mana hozir ichki ishlardan borib so'rasangiz ham ular tasdiqlab beradi u narsani kechagi holat bo'yicha endi asosan mana hammani xabari bor ikki ming yigirma birinchi yil yigirmanchi avgustda vazirlar mahkamasining besh yuz o'ttiz to'rtinchi sonli qarori bilan shu yigirma to'rt ming uch yuz gektar yer surxon kotton klaster e, xorijiy korxonasiga yigirma besh yilga ijaraga berilgan shu holat bo'yicha hozir mana g'alla ekish mavsumi ketayotganligi uchun o'zi e, shu klasterda ba'zi yerlarga fermerlar tomonidan to'sqinlik qilib g'alla ekishiga qarshilik qilayotganligi uchun e, bizga xat bilan murojaat qilgan e, shu xat asosida xodimlarimiz boryapti jamoa tartibini saqlash uchun shu holat bo'yicha u yerda kechagi o'zim ham ko'rdim ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan faqat yolg'on o'n to'rtta fermerni olib kelib qamadi u yerda hech qanaqa o'n to'rtta fermer yo'q bitta parda turopov e, fermer xo'jaligi sobiq fermer xo'jaligini boshlig'i olim turopov uni akasi faol qarshilik ko'rsatgan joyda traktorda e, balon tagiga yotib olib o'shalarni bizni xodimlarimiz tomonidan faqat uni o'zini xavfsizligini ko'rish maqsadida uni videolari ham bor o'zlariga ham hech qanday qo'pollik ham boshqa ham bo'lmasa o'zim olib ichki ishlar bo'limiga ham olib kelib rasman ogohlantirdik hammasini undan oldin ham bir necha marta ogohlantirib tushuntirdik ular endi bitta vaj keltirib asosiy sud bo'lyapti sud deb shuni e'tiroz qildirdi o'shani kecha ham tushuntirib aytdik sud jarayoni davom etaveradi lekin g'allani ekmasdan ushlab turishga haqqi yo'qda qishloq xo'jaligida bir kun ham kechikkan kuni u oxir ertaga xalqqa g'alla yetishtirib berish kerak bu yerda xalqni rizqi turibdi shuning uchun fermer xo'jaligi shu parda pardatrof fermer xo'jaligini rahbari olim olimtrofga ham tushuntirdik o'zi ham to'g'ri tushundi bo'ldi hech qanday e'tirozim yo'q meni dedi tilxatlar yozib berdi haqiqatdan ham mol achchig'ida jahlim chiqib ketib mana shu ishlarni qildim dedi Э, lekin o'sha yerda mana mana ayol kishi blogerni ham ko'rdik unday qilibsiz o'n to'rttani qamabsiz deb men shaxsan o'z ikkalasini telefonda ham gaplashtirdim siz qayerdan olyapsiz bu gaplarni e, nimaga asoslanib bunday xalqqa yolg'on uydirma ma'lumotlarni tarqatyapsiz deb opani o'zi bilan ham gaplashdim chunki men shu opani bilganim yaqinda mana termizdagi bir ayolga nisbatan sen madaniyatsizsan boshqa buyoq degan gaplar gapirganda o'zi bir e, hamma narsani haqiqatni bir gapiradigan insonmi deb o'ylagandim lekin o'zlari ham o'tirib olib hech narsani bilmasdan turib ko'r ko'rona e, xalqqa e, yolg'on ma'lumotlar tarqatishda hech boshqalardan kam emasligini ko'rsatib beryaptida qani bu yerda o'n to'rtta fermerni kim olib kelibdi qani o'sha fermerlar kim qanaqa o'n to'rtta fermer qamaldi o'n besh sutkadan qamaldi boshqa и e, mana shu olim turopov tomonidan shaxsan opaga siz nima deganingizni men o'zim chaqirganman ichki ishlarni boshqasini bunday gaplarni sizga kim aytyapti men bu yerda turgan bo'lsam siz bilan gaplashmagan bo'lsam degan gaplarni gapirgan uzr man aniqlayin deb endi kimdandir endi balkim boshqa maqsad bordir yo boshqa qandaydir moddiy ma'naviy o'zini bir qandaydir e, iqtisodiy boshqa moliyaviy tomondan kimdir rahbarlantirayotgandir shu narsani uyushtirayotgan odamlar lekin bizni maqsadimiz janjalsiz tinch yo'l bilan sud bor sudlashaversin lekin g'allani ekishda kechiktirishga hech kimni haqqi yo'q g'alla ekilishga majbur chunki u xalqimizda rizqi hisoblanadi men shu o'rinda shu mana ijtimoiy tarmoqdagi faollar blogerlarga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman yolg'on ma'lumot berishlik har xil bo'lar bo'lmas gaplarni bilib bilmasdan turib har xil uydirmalarni tarqatishlikda ham qonunda javobgarligi belgilanganligini eslatib qo'ymoqchiman Ixtiyorimizga taqdim etilgan video materialga asoslanadigan bo'lsak, joriy yilning 5-oktyabr kunida ijtimoiy tarmoq faoli bloger Qiziriq tumaniga kelib, tuman rahbarlari ishtirokida klaster va fermerlar bilan uchrashgan ekan. Ushbu video orqali muloqot davomida tomonlar o'zaro kelisha olmaganligini ko'rish mumkin. Mana hozir e, klaster keldi, masalan, o'sha kreditlarni bersa, mana ham qilaydim degan fikrlarni aytyapti Juda to'g'ri. Bu birinchidan u kishini huquqlari. ikkinchidan e, bir narsaga e'tibor qilish qaratish kerak hozir bir bir so'm kredit olib nimadir ish qilishni o'zi bu oson narsa emas uni hamma to'g'ri hamma biladi unga zaloq qo'yish kerak boshqa qilish kerak va hokazo va hokazo lekin hozirgi kecha kunduzdagi qonunchilik bo'yicha bemalol e, bu kishi o'sha e, klaster tashkil qilishlari imkoniyatlari bor nima uchun ariza berib tepada tankalari yo'q ani ifga tankalari bo'lganda ko'ngillar bo'lganda qilardi mukokob men bu taraf oqilboy aka man любой chastga tanlashaman shariatdan qaysi biridan bo'lsa qonundan bo'lsa ham tuman hokimini qarorini o'ziga tegishli qismini bekor qilish haqida bu kishi ham murojaat qilyapti boshqa fermer ham murojaat qilyapti bitta savol nima uchun parda turib fermer xo'jaligini davosi qanoatlantiriladi-yu, bular ichida arz yozgan to'rtta fermerni arizasi davosi bir xil predmet bir xil gap bitta sudga. nima uchun ular qachon 21 yigirma birinchi yilda kim qanoatlantirishlar rad qilingan to'rtta hozir man sizga savol berib sizni bo'laganim yo'q mani tinglang savolingiz bo'lsa keyin axir to'rtta fermerni bilayin bor ular man sizga mana hozir bu kishiga yo'nalish beraman zapros beradilar shuni chiqarib beradi bor u narsalar man bekordan gap aytayotganim yo'q Yo'q, gap aytayotganim yo'q mana eshiting Xo'p. birinchi savol ikkinchi savol bular 20 22 ikkinchi yili yanvarda arza beryapti mana hozir bu kishi e, nima qilayotgan seleksiya qilib ko'rsatayotgan e, mani qarorim bor uni bekor qilib bersin deb mana norto'ja aka hoji aka ham aytdilar bu gapni to'g'rimi bular murojaat qilyapti sudga siz yigirma birinchi yil illinoyda chiqarib bergan tuman hokimini qarorini manga tegishli qismini bekor qilish haqida haqqi emas topish haqidagi qaroringizni ijrosini ta'minlab bering deb ariza beryapti sud o'lyapti mana ajrimim bilan yigirmanchi yil yigirmanchi yanvarda yigirma ikkinchi yanvarda yozyapti arizachi parda turopov fermer xo'jaligi rahbari Turopovning Termiz tumanlar ma'mur tumanlararo ma'muriy sudining 21 12 iyun kunidagi hal qiluv qarorini ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini qanoatlantirish rad qilinsin. Arizachi Fazil Turobov fermer xo'jaligi rahbari Turobov 22 yil 17 yanvar kuni ariza bilan murojaat qilib, Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 21 12 iyun kunidagi hal qiluv qarori ijrosini ta'minlashni so'ragan. Arzachining mazkur arizasida Termiz tumani rod sudining 21-22 iyun kunidagi hal qiluvchi qarorlari Qizil tuman hokimligi va Surxondaryo viloyat hokimligi tomonidan ijrosi ta'minlanmayotganligi, keyinchalik ham sud qarorlari ixtiyoriy ijro etilishi mumkin bo'lmay qolishi va ijro qilinmasligi mumkinligini inobatga olishni so'ragan. sud ish hujjatlarini arizachi farda turov fermer xo'jaligi rahbari turovning hal qiluvchi qarorlari ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini o'rganib chiqib quyidagilarga ko'ra arzachining arizasini qanoatlantirishni rad etish lozim deb topadi deyaptida to'g'ri kelib boshlab aytyaptiki o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yigirmanchi avgust yigirma birinchi yildagi besh yuz o'ttiz to'rtinchi so'mli qarori bilan qizil tuman hokimligi zaxirasiga olingan yigirma to'rt ming uch yuz gektar shundan yigirma ikki ming to'rt yuz gektar ekin maydoni surxon kotin tekstil klaster mchjga ajratib berilganligi aniqlandi mhm. bundan tashqari toshkent tumanlararo ma'muriy sudining ikkinchi dekabr yigirma birinchi yildagi hal qiluvchi qaroriga ko'ra arzachi pardotrov fermer xo'jaligining respublika vazirlar mahkamasining yigirmanchi avgust yigirma birinchi yildagi besh yuz to'rtinchi qarorining o'ziga tegishli qismini haqiqiy emas deb topish haqidagi arizasi qalamlantirishdan rad etilgan mazkur holatda sud arizachi podotov fermer xo'jaligining javobgar qiziq tuman hokimining yigirma birinchi yil 21 dekabrdagi q 1477 sonli qarori viloyat hokimining 21 aprel birinchi yildagi q 304 sonli qarorlarini o'ziga oid qismini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasiga asosan qabul qilingan termiz tumanlararo ma'muriy sudining 21-yil 22 iyul kunidagi hal qiluv qarorlari ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini qanoatlantirishini rad etish lozim topadi oqilboy aka qog'oz bilan gaplashmaylik inson sifatida gaplashaylik inson sifatida gaplashamiz Men bo'lsam chep to'g'risi ertaga mana keltiraman Murtaza ahmedovich olib keltiraman ayol ish boshimda to'g'risi erkakchasiga gaplashaman mana shu yerda ayol bo'lib va to'g'risi ustupkaga boringlar qo'yinglar deyapman mayli o'shular ishlasin deyapman u yerda man u kishiga qonunan sudni qarorlari ajrimlari bo'layotgan voqealar kim bu ishga deb haligi qilayotganligi chalg'itayotganligi masalalariga oydinlik kiritish uchun qarorlarni ko'rsatsam mani gapirishga qo'ymaydi u kishi qanaqadir kimlarnidir u yerda vaz qilib ketiryapti qanaqadir banklar bilan gaplashganiga vaz qilib ketyapti qayerdadir toshkent viloyati haqidagi korxonalar haqida biz o'sha yerda ham aytganmiz biz surxondaryo viloyatini qiziliq tumanida turibmiz qiziliq haqida gaplashaylik ham deganman keyin u kishi baqir chaqir tadqiq qilib ketgandan keyin manda hozirgacha savol bo'lib turgan narsa negadir u kishi mana shu fermerlar bilan klasterni o'rtasida ziddiyatni yanada chuqurlashtirishga harakat qildi bular nima qilsin prezidentni moshinani tagiga o'zini tashlasinmi o'zini yoqib yuborsinmi toshkentga kabinni oldiga borib o'zini yoqsinmi namoyish uyushtirsinmi degan gaplarga borib u kishi chaqiriq qildi o'sha yerda bo'lmasa biz aytdik mana hozirgi kunda ishlab turgan fermerlar bo'yicha to'rt yuz yetmish beshta fermerdan bu kishi o'zlari o'sha lavhada ham aytilgan o'ttiz to'qqizta bizda deb lekin o'n ikkitasi hozir bularni mana sudlashib yuribdi to'rt yuz yetmish beshtadan o'n ikkitadan boshqa hamma fermer xo'jaliklari biz bilan shartnoma qilib fermer bizda oilaviy pudrat bo'lib ishlayapti qaysi biri jentra mashinasi bilan mukofotlandi qaysi biri damas mashinasi bilan mukofotlandi qirq qirq besh sentnerdan paxta hosili berdi ular dehqon biz chetdan biror kishini keltirib ishlatayotganimiz yo'qku shularni o'zini ishlatyapmiz aytyapmiz mana sanga agar mansab kerak bo'lsa rais qilib qo'yamiz shu joyingga yo u ishlaydigan boshqa bir fikring bo'lsa uni ayt desak yo'q biz alohida o'zimiz bo'lishimiz kerak bizga alohida o'zimizga yer berish kerak degan har xil fikrlarni noma'qul narsa biz bo'lmasa o'sha yerda man o'sha eminaxonni huzurida aytgan aytganmanki o'sha ishtirokida aytganmanki oilaviy pudrat bo'lib kelib ishlasin yetmish gektar emas yuz gektar bo'lib ishlasin ishlasin marhamat oilaviy pudrat bo'lib ishlasin lekin bizni shartlarimiz bor u yerda yer sotib bo'lmaydi e, o'g'it sotib bo'lmaydi salarka sotib bo'lmaydi noqonuniy ish qilib bo'lmaydi paxta deb yer yong'oq yoki paxta deb uni o'rniga yoki boshqa bir e, nima deydi xaridorgir tarvuz yoki boshqa narsani yetishtirib sotib bo'lmaydi mana bunaqa noqonuniy harakatlarga imkoniyat bo'lmaydi shu nuqtai nazardan man endi o'zimcha shunday yo'l sifatida o'ylayapmanki bular mana shunaqa imkoniyatlari yo'qligi uchun e, nima bizga oilaviy pudrat bo'lib ishlashga rozi bo'lmayotgan bo'lsa kerak degan o'zimni tushuncham balki xato o'ylayotgandirman xato o'ylayotgan bo'lsam e, uzr so'rayman lekin boshqacha yo'l bo'lishi mumkin tuman hokimini o'sha lavhada ham bor ko'rgan bo'lsangiz tuman hokimimiz bizni klasterimizni rahbari tuman prokuror ichki ishlar bo'limlari o'sha yerga kelib bularga bir necha xil taklif berib ko'rsatgan bu uchun yana bir narsani man hozir o'rni kelganda aytmoqchi edim mana ko'pgina hozir bizni mana bu e, nimamizni intervyumizni aholi ko'radi xalq ko'radi man bitta iltimos qilmoqchiman mana biz xolis bu yerda turibmiz siz chiqib kechagi voqealar umuman fermerlarni kechagi kundagi holati bugun klaster kelgandagi holat o'zgarishlar masalasini oddiy xalqdan chiqib bir so'rang klaster tashkil qilingandan keyin hamma fermerlar klasterga o'tdida bizning mana bu keyin buni nomi o'zgarib surxon lochin nomli fermer xo'jaligida ikki yuz gektardan oshiq yer shu qulturayev markazini ixtiyorida qoldi endi bu yerda turopov olimjon degan yigit turopov parda turopov fermer xo'jaligini tashkil qildi bu kishining ixtiyorida 78 gektar yer bor edi o'tgan yil o'sha qulturay markazining qarshiligi bilan may oyining 10 o'ninchisida ijrochilar paxta ekdi buning natijasida paxta hosildorligi ko'zlangan maqsadga yetmadi shunday ham aytib qo'yay 60 gektar yerdan 120 tonna paxta olindi 17 noyabr kuni e, dalada g'alla ekishga klaster traktorlari keldi e, qulturayev ortaji ukasi oltiboy qulturayev traktorga qarshilik qilyapti yer meniki yer meniki senga bermayman odamlarni ishlatmayman deyapti haqiqatga qarasak qulturay murtajining o'zi bitta oğlu toshkentda bitta o'g'li shu yerda boshliq o'zi pensioner uni ishlaydigan odam yo'q mana shu yerdagi odamlarni birontasini ishlatgan yo'q man turganning hammasini birontasini so'm pul bergan yok. agar bergan bo'lsa hali soliqdan tekshirsin banklar o'tkazsin kim olganini men gapimga javob beraman keyin bu kishi yana nima deyaptiki men chorvam bor deydi xullas shuning hisobiga bir yuz o'n gektar yerni egallab o'tiribdi agar bir yuz o'n gektar yerga uch gektardan bir odam bo'lganda edi bu qirq kishi ishchi bo'lgan bo'ladi mana shunga xalaqit beryapti turopov olim parda turopov ermuxo'jayev bu kishi 76 gektar yerni egallab o'tiribdi bir tovuqi yo'q mana 31 konturdan 8 gektar yerda bo'lgan bo'lmagan narsa ekib, hech paxta ham ekan yo'q, balay ham ekan yo'q. Faqat e, o'zining manfaatiga ishlatyapti. Shu 20 yil ichida shu Qoraqasmon va Sulxon Zafar aholiga deyarli pul bergan yo'q. Bergan bo'lsa bretechka, o'tin, somon, boshqa narsa bergan. Parda turib ham shu. Endi klasterni mana o'zim misolimda aytib beraman men o'tgan yil 10 mayda 802 gektar yerga paxta ekdim ikki gektar qarang meni olgan pulim jami shu ikki gektardan olgan pulim hisoblaganimda 10 million 400 ming so'm pul bo'ldi may oyidan paxta terimgacha avgust boshigacha endi bir tilichka o'tin yaxshimidi yo 10 million 400 so'm pul yaxshimidi siz buni hisobga olish kerak bizda aholidan murojaatlar juda ham ko'p edi masalan mm, klasterga o'tgandan beri biz foydasini bildik hali bug'doydan keyingi ekinda paxta dalasidan paxtalarimiz unumdorligi yaxshi ko'raklari yaxshi bo'ldi paxta ochilishlari yaxshi bo'ldi oldin aholimiz yigirma kun o'n besh kun paxta terar edi birinchi terimda bu yil ikki oyda ham tugatib ololmadida paxtani paxta yaxshi bo'ldi oilasiga yaxshi daromad bo'ldi keyin klasterning bir foydali tomoni shu ekan davlat narxi paxta bir yarim bir ming besh yuz so'm hisoblangan bo'lsa bular ikki yuz ellik so'mdan qo'shib to'ladida bir ming yetti yuz ellik so'mdan qiziriq tumanida paxtaga pul berildi o'z vaqtida pullari berildi keyin dalada issiq ovqatlar vaqtida bo'ldi bundan aholi juda yam minnatdor xotin qizlarimiz kunlikka ko'katlarga chiqib ketar edi bu yil kunlik ko'katlar to'xtatib hammaga paxtaga chiqdi oilasiga yaxshi daromad qildi bitta ayolimiz yetti milliongacha pul ishladi mayish texnikalar oldi orzu qilib ololmay yurgan texnikalarni oldi e, keyin o'tgan yilga nisbatan o'tgan yil o'tinlarimiz biz asosan qishloq sharoitida bo'lganligimiz uchun o'tinga ehtiyojimiz bor uyda tandirda non qilamiz pechka yoqamiz va hokazo o'tinlarimiz bir yarim milliongacha chiqib ketgan edi o'tgan yil bu yil mana oilaviy pudratchi bo'ldi aholi ko'plari o'tini bepul sal o'zidan ortganini kam ta'minlanganlarga ham beramiz deyapti mana mahallaga aytganlar bo'ldi e, hamma ishlagan e, oylik oldi qilgan ishiga qarab oldi oylik undan tashqari o'tinlar oldin o'tinga ishlar edi ishchilarimiz hozirgi kunda o'tinni ish haqi hisoblamasdan shundaycha olib ketinglar deb ishchilariga berdi ortganini kam ta'minlangan oilalarga berib kelyapti men istiqlol hududida oilaviy pudratchi boshlig'iman ismim hayitov bobur sodiqovich avval fermer bo'lib ishlaganman 2008 dan 2016 yilgacha fermer bo'lib ishlab kelganman keyin yerni topshirganman optimallashtirish bo'lganda endi yana klaster bo'lgandan keyin yer olib ishlayapman 13 gektar yer olib ishladim 6 ta ishchim bor hammasi oyligini olyapti vaqtida hop staj ketyapti ishlaganlik haqida fermer davrida staj bo'lmaganda oylik bo'lmagan faqat bir tilishka o'tin bir tilishka sobonga allanib ishlab yuravergan klaster zo'r hozir hamma sharoit bor texnikalar joyida o'zi besh gektar joy shundayga parda turib kimgadir berib bergan chorvasi uchun berib bergan u chorvani o'zi yo'q bu yerda hech qaysida chorva ham yo'q bitta uyning oldida moli ham yo'q qomish bosgan tuzzagacha ojriq bosgan joy ekan besh gektar uni ishlab shu yil klasterda texnika hamma texnikalarni olib kelib ishlatdik yigirma yetti sentrdan paxta berdik u bunday bo'lmagan menimcha u yerlarda shu paytgacha ko'p borsa o'n sentr o'n ikki sentr hosil olgan yorug'lar endi yana bu yerda bir ikki yuz gektar joy bor ishlaydigan odam ko'p lekin bular bermayapti bizga klaster qulay deb o'ylayman qulay fermerlikdan klaster hozir juda qulay qishloqdagi ishchilar ham ko'paygan o'tinlar narxi ham tushgan bir tilishka o'tinimiz besh yuz ming o'tgan yil ikki million bir yarim million bo'lib ketdi hamma oiladan ishchi borda ishlaymiz degan odam ko'p bilmayman bu yerda ikkita fermer yer bizniki deydi yer klasterni yeriga xo'jayinlik qiladi ishlatmaydi bizni dalamizga ham borib yerni bo'shat deb har kuni janjal ishlatishga qo'ymayaptida xullas xullas hozircha shunaqa gaplar o'ylaymizki ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan materiallar bundan keyin ham aniq faktlarga asoslangan holda tarqatiladi hozirgi e, e, fursatdan foydalanib mana shu o'n ikkita fermer rahbarini ham boshqalarini ham kelishib e, tinchlikni saqlagan holda bu o'zimizni yurtimiz o'zimizni joyimiz o'zimizni xalqimiz hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib agar e, nima deydi harakat qilsak man o'ylayman yurtda farovonlik yaxshilik bo'ladi tinchlik bo'ladi tinchlikni e, ne'mat ekanligini uni qadrini uni yo'qotganlar biladi mana hozir ommaviy axborot vositalari orqali ko'rib turibmiz notinch bo'lgan davlatlarda qanaqa ahvol yomon olloh saqlasin bunaqa holatdan lekin bizda har bir kunimizga har bir daqiqamizga hukumatimizga prezidentimizga hozirgi kundagi sog' salomat quyoshni ko'rib yashab ishlab turganimizga shu yurtda tug'ilganimizga shukronalik bo'lishi kerak diyor yigirma to'rt o'z ushbu masalaga ikkinchi tomonga ham minbar berishga tayyor va tahririyat har qanday holatda vaziyatni voqea joyiga borib rasmiy qonuniy hujjatlar bilan tanishgan holda o'rganish tarafdori